Football Flick Urban, y ddyfais i ddatblygu sgiliau a thriciau freestyle. Ac i chwaraewyr traddodiadol mae'n gwella rheolaeth, cyflymder, cyffyrddiad cyntaf a'r foli. Mae'n lot o hwyl a mae'n hawdd i gario o leili. Mae bendant werth yr arian oherwydd mae'n helpu chi i wella fod yn fwy. Mae'r flic cyfyn bach yn drud, a fi ddim yn meddwl byddai'n prynu un. Sgôr boes Cardydd ar fro, pedwar allan o bimp.